नमस्कार मैं नीरज राठौर घमासान डॉट कॉम से आज एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर राधे जाट जी हमारे बीच में है स्टूडियो में राधे जी आपने कब स्थापना की थी एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन की और तब से लेकर अभी तक क्या क्या आपकी एक्टिविटीज रही हम्म, एग्री अंकुरण हवा की स्थापना का जो एक दिमाग में आया वह तब आया जब हमारे एग्रीकल्चर कृषि महाविद्यालय की जो जमीन है उसको जब गवर्नमेंट के द्वारा हथियाने की कोशिश की गई और वहाँ पर हाईकोर्ट बनाने की हो गई तो हमने एक आंदोलन स्टार्ट किया था ज़मीन को लेकर तो जब देखा कि एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं उनका लगाव एग्रीकल्चर के प्रति कम हो गया और वो इधर उधर अपने जॉब में ही बिजी थे और उसमें जो करेंट स्टूडेंट था उनका भी इतना लगाव नहीं था तो एक दिमाग में आया कि कैसे ना हम लोग एक ऐसा संगठन खड़ा करें एग्रीकल्चर के माध्यम से जिसके माध्यम से हम लोग करंट स्टूडेंट जो और पास आउट स्टूडेंट जो एल्यूमिनी उनको जोड़कर एक संगठन खड़ा करें ताकि जो है कि छात्रों के हित में भी काम कर सके और फार्मर्स के हितों में भी काम कर सके तो इसकी हमारी जो स्थापना हुई 25 फरवरी 2017 में हमने इसकी स्थापना की एग्री एंकुर वेलफेयर एसोसिएशन आवा की और उस टाइम हमने प्रोग्राम किया जिसमें जो करंट स्टूडेंट और जो पास आउट स्टूडेंट थे उनके विद फैमिली प्रोग्राम किया और वहीं से एक अंकुरण की स्थापना हो गई है और उसके बाद फिर हमने इसमें 10 फरवरी 2018 में फिर एक प्रोग्राम किया और हम लगातार इसमें एक लोगों का जो कृषि छात्रों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और आज एक संगठन काफ़ी राष्ट्रीय लेवल पर अपना काम करने लगा है एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन में आप लोग आपने कुछ आंदोलन भी किए तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार के साथ आपके मतभेद भी हुए थे जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी गई थी बात तो आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आपको आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ गया था हमारा एग्री अंकुरन वेलफेयर एसोसिएशन हवा का मकसद कभी भी ये नहीं रहा कि हम आंदोलन ही करें हम लोगों ने पहले सरकार के जो कृषि मंत्री पूर्व कृषि मंत्री रहे बिसेन सर उनसे भी तीन बार यहाँ पर निवेदन किया था हमारा पूरा रिक्ति जो रिक्त पद पड़े हुए हैं कृषि में आठ हज़ार पद रिक्त पड़े हैं उनके मैं आवेदन दिया था और बोला था कि सर ये हमारी पोस्ट खाली पड़ी है और एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं वो सात आठ साल से बेरोजगार बैठे हैं तो उनके लिए आप रोजगार की ये जो वैकेंसीज रुकी पड़ी हैं गवर्नमेंट विभाग में और कृषि विभाग भी खाली पड़ा हुआ है तो इसके लिए आप भरने की कोशिश करें तो उन लोगों ने उस टाइम आश्वासन भी दिया था और हमने ये भी बोला था कि जब अगर केंद्रीय गवर्नमेंट माननीय मोदी जी ये बोलते हैं कि हम फसल का दो दो गुना करेंगे तो हमारा मकसद यही था कि कैसे दो गुना आप कर सकते हो हो अगर कृषि के छात्र ही उसमें नहीं आंदो की पोस्ट खाली है उनको अगर नहीं भर पाएंगे तो उन लोगों ने दो तीन बार हमसे आश्वासन दिया और हमसे लिखित में यहाँ पर दे के गए हो जब हमने उनको यहाँ पे कृषि महाविद्यालय में मेला लगा था इंदौर में तो हमने उनको रोका था तो उन लोगों ने लिख के गए थे कि हम आपके यहाँ से जाने के बाद एक दो महीने में वैकेंसी आ जाएंगी लेकिन वो वैकेंसी आ नहीं पाई तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों ने अभी 2018 में एक एक अक्टूबर को हम लोगों ने सीहोर से पैदल मार्च भोपाल तक निकाला जिसमें सभी कृषि महाविद्यालय जबलपुर और ग्वालियर यूनिवर्सिटी के सभी छात्र सम्मिलित हुए और उसमें छात्र और छात्राएं दोनों थी और हम लोग पैदल मार्च लेकर भोपाल गए और हमने वहाँ पर जाके कृषि मंत्री के घेराव किया और हम लोगों ने अपना आंदोलन स्टार्ट किया और उसी का मालूम रहा कि उसमें वहाँ पर हमको पुलिस के माध्यम से धमकियाँ भी गोली मारने की धमकियाँ भी दी गई लेकिन हम लोग नहीं हिले तो रात को ग्यारह बजे हम लोगों को जबरन वहाँ से उठाया गया था तो उस टाइम भी हम लोगों का वो आंदोलन में इन्होंने कोई सरकार ने किया लेकिन एक बात यह है कि उस टाइम पे जो भोपाल के जो सांसद रहे हैं पूर्व इसके कांग्रेस के कांग्रेस ने हमारा समर्थन किया था कि अगर हमारी सरकार आती है अब इस बन के तो हम लोग आपकी जो वैकेंसी वो एक महीने में भरेंगे और ये उन्होंने आश्वासन दिया था उस टाइम ये सपोर्ट कर रहे थे उसके बाद हम चीज़ों ने हम लोगों ने समझा और जब ये सरकार बन गई उसके बाद हम लोग वापस आए और दो तीन बार हमने अभी किसान संसद जब अभी इंदौर कृषि महाविद्यालय में हुई तो माननीय कृषि मंत्री जी सचिन यादव जी को भी हमने अपने ज्ञापन सौंपा भोपाल जाकर भी ज्ञापन सोचा और हमने उस पर बोला कि सर ये जल्दी से जल्दी वैकेंसी भरी जाए क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं आठ दस साल हो गए हैं कृषि विभाग पूरी तरीके से खाली हो गया है तो उस पर लेकिन जब कुछ प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है अभी हमको तो हमको एक बार फिर हम लोगों ने ये एग्री अंकुरण और वेलफेयर एसोसिएशन आवा के माध्यम से हमने ये सोचा कि हम लोगों को फिर एक बार अट्ठाईस जनवरी को हम लोग आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं और ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक कि हमारी पोस्ट वापस नहीं आ जाती जैसा कि आपने बताया कि आप कृषि मंत्री जी से मिले तीन बार आपका उनके साथ में मीटिंग हुआ आपने रचनात्मक तरीके से अपनी बात रखी ज्ञापन दिया आवेदन दिया और अभी कमलनाथ सरकार को बैठे हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है एक महीना ही हुआ है उनको तो क्या ये आंदोलन की जल्दबाजी नहीं होगी क्योंकि सरकार अभी पूरी तरह से सेटअप नहीं हो पाई है आपकी क्या रणनीति है इस आंदोलन को लेकर हमारी रणनीति यह है कि हम लोगों ने इस तीन बार हम मिलकर कृषि मंत्री को यही चीज बोला है कि हम लोग जल्दबाजी में नहीं है हम आठ दस साल से इस चीज का वेट इंतजार कर रहे हैं और वैकेंसी पूरा कृषि विभाग आप देखेंगे तो पूरा तरीके से 70 परसेंट खाली पड़ा है डिपार्टमेंट एक ग्राम सेवक के पास चार चार जगह के आ, आ, उनको दे रखी है जिम्मेदारी और वो सही तरीके से काम भी नहीं कर पाए तो मेरा ये कहना है कि अगर आप कृषि विभाग में अगर कृषि के छात्र जो बेरोजगार बैठे अगर इनको नहीं भरोगे तो क्या इस ये जल्दबाजी नहीं है ये तो ये खुद लेट कर रहे हैं और इससे गवर्नमेंट को भी नुकसान है अगर कृषि के छात्र अगर आएंगे कृषि विभाग में तो ये उनके लिए एक हिम्मत देगा तो हमारा यही है हमारा कोई जल्दबाजी वाला लिया गया फैसला नहीं है हम लोग तीन बार मिल चुके हैं और हम लोग आश्वासन कब तक लेंगे अभी मार्च में फिर आचार संहिता लग जाएगी और फिर इसी नाम पे बहाने के हम आचार संहिता के बाद ये करेंगे तो कृषि के छात्र कब तक इस तरह से रुक सकते हैं और किन किन मुद्दों पर असहमति है अभी आपकी सरकार से ये बेरोजगार आपका बेरोजगारी का मुद्दा है कृषि विश्वविद्यालय का मुद्दा है और भी आपके कोई मुद्दे हैं क्या जिनमें आप सरकार से अपनी मांगे बनवाना चाहते हैं हम्म। अभी कृषि अब जो हमारा मेन मुद्दा तो जो है वो कृषि छात्रों के रोजगार के लिए है कि वो जल्दी से जल्दी निकल जाए एक कृषि महाविद्यालय इंदौर को विश्वविद्यालय बनाने की हमारी बात चल रही है क्योंकि ये काफ़ी पुराने टाइम से चल रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि अगर देखा जाए तो हर स्टेट में चार चार विश्वविद्यालय लेकिन एकमात्र मध्य प्रदेश है वहां सिर्फ दो ही विश्वविद्यालय हैं क्योंकि अगर आप देखें तो एक जबलपुर हो गया ग्वालियर हो गया और अगर मालवा निमाड़ में सबसे अच्छी अगर कोई फार्मर है खेती करने में तो वो इधर है और इधर मालवा निमाड़ को अगर एक कृषि विश्वविद्यालय बन जाएगा तो इधर के फार्मर को भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मिलेगी और दूसरा रहा किसानों के मुद्दे पे भी हम सोच रहे हैं कि जो किसान अभी परेशान हो रहे हैं उस पर भी हम लोग किसानों से बातचीत करके अगर उनके कुछ मुद्दे रहेंगे तो वो भी हम अट्ठाईस अट्ठाईस जनवरी को जब हम आंदोलन चाल स्टार्ट करेंगे तो हम जो भी किसान हैं उन संगठनों को बुलाकर भी अगर उनके भी मुद्दे होंगे तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे तो तो ये थे राधे जाट जी आज हमारे साथ में जो एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन आवा के प्रतिनिधि हैं फाउंडर हैं और एक लॉन्ग विजन लेके कृषि स्नातकों एवं किसानों के लिए ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे हैं अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 28 जनवरी से जो इनका आंदोलन स्टार्ट हो रहा है उससे कमलनाथ सरकार कितने दबाव में आती है और सरकारें इनकी मांगे जो है वो कहाँ तक मानती है बहुत बहुत धन्यवाद